preso, ok. Da un'immagine si capisce la storia. Perché? Spiego adesso. Da un'immagine eh, che la storia ti fa avere dei ricordi, per esempio, se qui hai un quadro ci rimane nella memoria. Da qui è già appena uscito un argomento qualsiasi, di qualsiasi cosa. Perché? Come mai? Com cosa è successo? ho letto dei, dei libri, li ho spaginati, ho prestato attenzione e stavo cercando di capire con attenzione. Stavo, quello che mi raccontava il libro. Ci sono tante storie e puoi capire qualsiasi cosa in te stesso, di ciò che non è chiaro. C'è un libro che si chiama Mille Re, quindi la mia storia, la mia testa va in confusione, in Dio. si stacca il cavo e quindi la testa va a dormire. Si spegne come il computer quando lo usi troppo. Si spegne come pallone sgombio che non rimbalza più. È solo in traccia e cade a terra. Quando la testa è sconfigurata ho perso il ricordo. Ehm, r 70 quindi devo ripararla rimetterla a posto in funzione come una macchina che deve essere portata dal meccanico Ho perso la memoria. Come faccio a riprendere i miei ricordi? Da dove li prendo? Io lo so. Ho bisogno di andare dall'uomo presto da quello primitivo, così a testa si accende e la macchina riparte. Quindi la testa è stata riparata, è ritornata in funzione. Quindi è